Qizlar, ayollar va 18 yoshdan kichkina bo'lgan kuzatuvchilar bu videoni o'tkazib yuborishni tavsiya etamiz. Menimcha ham o'tkazib yubordi. O'tkazib yuboring, ha ha, siz ham o'tkazib yuboring. Sizga bu ma'lumot tegishli emas, sizga kerak emas. Menimcha 18 yoshdan katta erkaklar, o'g'il bolalar qoldi degan umiddaman. Shunaqa bir savol kelib tushgan, ya'ni 5 ga 1 nima va u nima uchun qilinadi? Albatta 5 ga 1 bu jinsiy aloqada o'z öz o'zini qondirishdir jinsiy aloqada o'z öz o'zini qo'li bilan qondirish yoki boshqa bir predmet sovun deydimi boshqa bir takami yostiqmi shunga o'xshagan narsalar bilan u o'z öz o'zini qondirishdir ya'ni tabiiy bo'lmagan jinsiy aloqa qilish o'z suyuqligini chiqarish albatta bu yaxshi holat emas endi bu nima sababdan kelib chiqadi albatta bu jinsiy xohish kuchli bo'lganidan u nima qiladi qo'li bilan yoki boshqa narsa bilan mana shuni chiqazadi и bu keyinchalik o'ziga juda katta muammolarni olib kelish ehtimoli juda katta eng bir asosiy muammosini aytib o'taman azizlar bu birinchi kechada sizni jinsiy holatingiz qattiq turmay yotib qolishi mumkin ha bu oddiy bir muammosi edi keltirib chiqadigan zarar edi azizlar albatta bu haqida savollaringiz bo'lsa yoki fikrlaringiz bo'lsa kommentariyga albatta qoldiring kanalimizga obuna bo'ling istoriyamizni kuzatib borsangiz har kuni foydali va qiziqarli ma'lumotlar sizga berib boriladi